Bienvenidos todos y todas a Quien quiere ser millonario. En esta ocasión, nuestro participante se enfrentará a un programa cuyo tema principal será el impacto de la minería de criptomonedas en el medio ambiente, para ganar la gran suma de un millón de euros. Pasemos con la primera pregunta por 2.500 euros. ¿Qué solución no considera óptima el investigador Alvin Ravikumar para solucionar los problemas de consumo de combustibles fósiles? A. Secuestro del carbono. B. Inyectar dióxido de carbono. C. Digital de antorchas. D. Producción de químicos. Eh, digital de antorchas. La respuesta es correcta. Segunda pregunta, por 10.000 euros. ¿Qué quiere utilizar Crusoe para alimentar in situ operaciones informáticas de alto consumo energético? A. Electricidad. B. Petróleo. C. Hidroelectricidad. D. Gas residual. Gas residual. La respuesta es correcta. Tercera pregunta por 30.000 euros. ¿Cuál es el principal subproducto que se quiere utilizar como fuente de energía barata para las operaciones de minería de bitcoins? A. Metano. B. Dióxido de carbono. C. Óxido nitroso. O D. Combustibles sintéticos. Metano. La respuesta es correcta. Cuarta pregunta, por 100.000 euros. ¿Con qué tipo de empresas se han asociado para reducir el consumo de energía? A. Privadas y de seguridad. B. Eléctricas. C. Petroleras. D. Sector primario. Petroleras. La respuesta es correcta. Los expertos, ambiente, sin embargo, advierten de que se trata de una falsa solución mientras la producción de petróleo y gas siga permitiéndose. La máxima autoridad mundial en materia de ciencia y climática concluye que solo una reducción drástica de las emisiones de gases de efecto invernadero ayudará a evitar un desastre climático. Continuamos con la quinta pregunta por un valor de un millón de euros. ¿Qué país europeo consume la mitad de electricidad que se usa para minar bitcoins? A. España. B. Reino Unido. C. Estados Unidos de Alemania? Creo que Reino Unido. Y la respuesta es correcta.